ناخوازن کو تکش لپاوان معنی لا اله الا الله بیشه چونکی اوزانن کو چاخی کو معنی لا اله الا الله اوان انسان هین ببن اوی تخت وان بشکی اوی قانون وان بقدن اوی مال وانج دستی وان هرن جبر ویه که گلی برانا ناخوازن ناخوازن کو مسلمان بیجن ام جه حکم رب عالم پیشتر تو حکم قبول نکن ایرو اوان انسان حلال کنه حرام ایچکی آزاده قمار آزاده فائز آزاده دوانا شاخش انسان را بيجي انسان دبن ناخر اوش مسلمان نا والله نا والله اي كج دين محمد عليه الصلاة والسلام بشتا خب دي اوجي بزيفره والله رب العالمين دبي ان الله لا يحب الكافرين رب العالمين كافرا حزناك او حتى ني سري سبي بيجنجي مسلمان مز جي سري سبي حتى ني ايفارج ايفارج حتى ني سري سبي واو بيجن ام مسلمان رب العالمين جوانات بن ناخر اوين ne Müslümanın un ehli küfrine